Nisi dugo lovio... Plemenito divljač. Plemenito divljač, dlaka. predatori, predatori, predatori, predatori. Psi nervozni. Oni će sutra ulovići. danas u Zmajevu sa stručnom službom. Inače zetom. Inače našim zetom. Hoćemo da, da ulovimo neku srnu. Sad vidjet ćemo. Možda bih ja ponao pušku da bi pucao. <laughs> <laughs> Već sam mislio da rekao, tri ćeš. Rekao šta ti se dešava? svaki put stavim četiri, stavim tri da se nešto desi, šta će onda? smo da Daj mi rukavice iz toga. Iz ovog poteza spasili smo grupu srna koja se vratila nazad, što ćemo pronaći unutra u travi. dolaze i izlaze, ovdje leže. Ali za sad bez uspuno. Nije kod lova na srne da ti vidiš njih pre nego one tebe. povijesno se snimio. Šta je vat? Stoji dalje. Ti su reći vatra? ali pogrešno se snimio. Šta vam vat? sam građa. nešto? danas smo započeli sezonu na srne. vidimo ova neka mlađa grla. Sitnija, malo telesna. Lov je bio uspešan, bile su dve srne i srndać, matora srna i srndać su ostali. Mladu srnu smo izvadili, pošto baš nije ni telesno, ali... od municije smo koristili barnes. Daljina je bila nekih 170 metara. Divljač je pala u vatri znači svega, svi mi počestimo Jer lov je uspješno završen, sad možemo ići. ekstra pas. Slovom To, to je pas nešto. Znači tačno osjetiš, mhm, traži, digni glavu. I...